I definitely think it's worth it because everybody should be able to access and understand everything at the same time, and should have the burden of speaking, let's say, a very foreign C'est essentiel parce que tous les citoyens n'ont pas eu forcément la chance d'étudier les langues étrangères et euh, pourtant les, documents euh, officiels, euh, certains sont juridiques, certains, certains confèrent des droits ou, ou, donnent des obligations, donc il est important que les gens puissent les comprendre. Je pense, que je pense encore une fois que c'est une richesse, oui. Imahorm se féin is fiú gomóra, mar chuann antiltangachas rotan ar fáil de gachéin séránach san Aontas orpach. Má há sé de rah acu déach lo atanga féin a ranú chun opair an uh, eh, fearlamint mar hapla a hiiscint agus a leanint. Na pewno, na pewno warto, e, ponieważ nas no, Unia Europejska to jest jedna z najbardziej międzynarodowych organizacji, jakie istnieją na całym świecie parlament jest najbardziej międzynarodowym zgromadzeniem e, wybranych polityków, jaki istnieje e, na całej, na całej planecie. Także na pewno, żeby, żeby dać dostępność ludziom do, do takiej ilości polityki, potrzeba, potrzeba po prostu wielu języków, języków, ponieważ no, jak na dzień dzisiejszy e, wciąż ludzie w Europie porozumiewają się w swoich językach, a, a nie po angielsku czy, czy francusku.